Aitorreko naiz eta nire elkartasun osoa greban dauden baikoko pilotariekin. Frontoietan ikustean nahi txugu, baina baldintza duinekin. Eutzi goiari. Soy Miguel Capellan, y quiero dar todo mi apoyo a los pelotaris de baiko en su lucha por una pelota digna. Oscar Laza naiz, eta ados nago eh, pilotarien grebarekin. Nik uste dut, akordioa ez dala aintzaia, frontoietara itzuri nahi dute, baina baldintza honekin. eh, animota Euchi. Soy David Merino y estoy preocupado por la pelota. Los pelotaris hoy en día están luchando por unas condiciones y un trato digno, así que esperemos que lleguen a un acuerdo con la empresa y pueda solucionarse todo esto, que el futuro de la pelota está en juego. Kaixo, torzu eta naiz, gure kirolak pilota momentu honetan egoera larri eta bertan kezkagarria bizi du. Honi bultamateko lehenik eta behin pilotaria frontoian behar, dituz, behar dute, baina e, baldintza eta egoera duin eta egokiekin. Beraz, animo eta lortu arte. Gora Euskal Pelota. Soy Patxi Deugi, respeto, dignidad y derechos laborales para los pelotaris. Animo. Aritz laskurak naiz, azpeko pelotarioia, eta niko ere transmitidu nire sinugona egoera honen aurrian, eta bi aldieri eskatu zintzotasunez elkartu berbain eta akordetara heltzeko voluntadia eukitzi, ezta? Konten eukitzen pertsonak diala, pelotarixak eh, diala, eta ez makinak, eta bi aldien parte ona ikusten, ez? Soy Juan Martín de Dirujo. Los pelotaris merecen un trato y unas condiciones de trabajo dignas. Por eso están luchando. Fernando Goñinaiz. naiz. Baikoko graban gaude pilotariak nire elkartasun osoa dute, langileak direlako. Gure kirolak konponbidea behar du. Pilotaren alde gaude,